こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具で絵を描いていこうと思います。絵を描こうと思うんだけど、描きたいものがあるってほど心にゆとりがなくて、そんな気分の時は、例えば散歩へ行くとか、足取りはゆっくり、そして花を見たら足を止め、そうすると心にゆとりが生まれるんでしょうけど、散歩をしている時間で絵を描く時間がなくなってしまう。 そうしたら心のゆとりのないまま絵を描くしかないですよね。いつも早足、いつもと変わらないつまらない風景、見るものすべて同じに見える。それどころか下を向いて歩いている。お花を見たとしても、それがどうしたのって感じで、お花どころか雑草しか生えていない雑草の美しさに気づくほどの心のゆとりがあるといいのですが人が一生懸命作った建造物ささやかな自然の恵み人が暮らす街 そういったものをつまらない風景だと思う私の心の方がよっぽどつまらないということです。で、今日の散歩で私はマンホールを見たんですけど、丸かったです。なんて心のしい感想だろうって感じですが、丸いものなんて家の中にもこうやってあるし、だから書くものを探しに散歩なんかしなくたっていいんです。 丸い円から何を描くっていうわけじゃないんだけど、この抽象的な感じ、色を重ねていって何色にしようとか、あとはそのバランスを考えたり、楽しく絵を描き始めています。抽象画として仕上げるんじゃなくて、いつものようにこれをバックグラウンドにして絵を描いていこうと思います。はみ出した絵の具でキャンバスの周りに色を塗っていきます。抽象的な形ができているので、その形を見て何に見えるかって感じで、もうすでにちょっとビジョンが出来上がってきました。 でも書いてるうちにまたイメージが変わってくるんじゃないかと思いますなんかキャンバスを縦にしても横にしてもなんかいつものパターンが思いついちゃったのでなんかちょっといつも描かないような絵を描いてみたいなと思ってなんかちょっと人の顔を描いてたんですけどどういう風に描こうかなってちょっと最初迷いながらだんだん描いてるうちによしこうしようっていうのが見えてきてしたらどんどんどんどんイメージが出てきました 最初にお散歩の話をしたんですけど、私は何かを見て書くっていうよりも、まあ、何かを見てインスピレーションになることはあるんですけど、そこから書き始めることによって、どんどんどんどんイメージが出てくるって感じだし、 何の絵を描くかというよりもどういう風に描くかっていうことの方が私は重要視しているので絵を描くための題材を集めてみたいなことは全然最近してないんですけど何かしらの情報っていうのは外側からのインプットっていうのが絵を描くアウトプットすることに必要なんじゃないかなと思います。 こんな感じになりましたが、こういうイメージも私は結構好きで、私はふざけるのが好きなんですけど、なんかちょっとふざけてていいなと思います。ちょっとここに明るい色を足していったらどうなるかなと思って、ちょっと明るい色を足していこうと思います。 こんな感じの絵が完成しましたタイトルは握手契約です <laughs> なんかクラシックな感じがするんですけど最近の私にない感じが出ていてできたらこんな感じの雰囲気の絵のシリーズみたいのを何枚か描いてみたくなりました私は今日特に心の余裕がないとかじゃなかったんですけど 心に余裕がない時でも絵を描き始めちゃうとなんかいろいろ想像したりして気持ちにゆとりが出てくるような気がするんですよね確かにゆっくり歩いて見られたものを立ち止まって改めてその良さを発見するみたいな道に咲く小さな花を見たり鳥の声に耳を澄ませたり